Nah, kalau siang. Nah kalau malam saya kuliah. Malam kuliah. Ya, saya kuliahnya malam. Malam. Ya, saya kalau siang itu kerja sama ambil coba. Ya. Jadi Halo, ketemu lagi dengan channel YouTube saya Ramadan kebetulan saya tadi jalan-jalan ke Sudakarya atau ke terus tiba-tiba ada keramaian saya singgah terus di Anamiro 3 itu rupanya ada acara badut jadi saya penasaran jadi kali ini saya mau bongkar usaha jasa badut yuk kita lihat yuk penasaran nih banyak ada cara badut oh, iya. nah, jadi pengen pinjam-pinjam bisnis nih bang oh, tentang boleh, boleh, boleh. bisnis sewa baju bang ya ah. Ini usahanya udah lama bang? Kalau, Boleh namanya apa? Siapa bang? Kalau saya namanya Marcos Bang Marcos bang ya? ya? Uh. Ya kalau badut, maksudnya berdiri badutnya? Uh. Ah. Kalau badutnya berdiri ini udah hampir tiga tahun Sudah tiga ya, tahun bang ya? Sudah 3 tahun oh, Berarti dari tahun 2000 2015. 2015. Ya, 2015. Itu udah hampir jalan 4 tahun. Ya, hampir ya. jalan. Mulanya gimana bang usaha badan ini bang? Kalau usaha badan ini kita mulanya pertama sebenarnya kalau saya itu kan suka sama anak-anak. Suka sama anak Ya anak -anak. saya kan suka sama anak-anak. Jadi gimana supaya anak-anak itu terhibur dengan saya gitu kan. Jadi karena saya suka dengan anak-anak, saya kepikiran jadi supaya anak-anak terus dekat sama saya yeah. saya juga bisa menghibur anak-anak jadi terpikirlah dulu saya pernah lihat badut nah jadi dari, sana saya juga pernah belajar dari ini apa badut gitu kan nah, jadi di sekolah sana saya suka juga. ternyata luar biasa ya eh, tugas abang ini sangat mulia bang ya yeah. jadi untuk menghibur anak-anak bang ya yeah. Iya. inspirasinya gimana Pak? kok bisa memilih usaha badut ini bang Nah kalau inspirasinya sendiri, yang pertama dulu kan saya kan sebelum di, di Badut, hmm. itu saya kan pernah belajar yang namanya sulap. Oh pernah belajar sulap? Ya kita pernah ada sulap juga. Uh. Jadi saya pernah belajar sulap. Yeah. Belajar sulap itu kan setelah itu kan kita sering kan ber, apa berkomunikasi dengan anak-anak, oh. dengan orang dewasa, dengan sesama kita supaya seperti ini. Jadi di sana saya terinspirasi dari sana, gimana saya supaya kalau sulap itu kan kadang ini bisa menghibur anak-anak juga. Jadi dari sana ter saya terinspirasi untuk bikin badut itu gimana kalau badut itu ada sulapnya juga. Oh, jadi satu paket ya? Iya, satu paket ada. Jadi ada badut, badu ada sulap. Iya, iya ini uh, apa namanya uh, bisnis utama bang ya atau ada sampingan atau ke, ada kerjaan lain gitu bang kalau sekarang saya kan ini kalau ini sampingan sampingan, gitu ya, juga, ya. juga saya pernah kalau ada juga kerja juga oh sudah iya, oh, ya, kerja, saya kerja juga, juga iya. ya. Oh. Kampungnya di mana, Bang? Saya di sini merantau, Bang. Oh, merantau? Ya saya merantau. Saya merantau dari dari Bengkulu jauh-jauh iya. ke sini. Uh -huh. Ya, jadi udah lumayan lama di Oh kok bisa ke, ke Pekanbaru bang? Nah, pilihannya ke Pekanbaru dulu kan waktu tamat sekolah, yeah. itu kepikirannya kemana siapapun orang pasti maunya ke Jakarta. Oh, ke Jakarta. Ya kan pasti ke Jakarta kan. Yeah. Nah tapi saya nggak tahu hati kecil saya mau ya ber, berbicara lain ya. tapi saya munculnya ke Pekanbaru ke Pekanbaru ya ke Pekanbaru berarti ke Pekanbaru kuliah atau kerja bang nah dulu pertama dari dari Bengkulu oh. ke Pekanbaru itu saya kerja bang oh kerja ya saya kerja oh. nah setelah saya kerja ya semakin udah bekerja di mana tempat ya kan iya. lain tempat nah itu kalau sekarang saya kerja sambil kuliah oh sambil kuliah ya sambil kuliah kerja kuliah ya. luar biasa itu gimana bang bagi waktunya gitu bang <laughs> ya sebenarnya ya, tergantung diri kita sendiri bang uh -huh. nah, kita kalau menurut saya sih ya. jangan waktu mengatur kita jangan waktu yang mengatur ya, kita yang mengatur kita tapi kita, kita yang mengatur waktu ya benar kita yang mengatur waktu jadi kan kalau siang saya kerja siang kerja ya, saya kerja bisa kerja ada di satu perusahaan gitu ya, ya. saya kerja uh -huh. juga badut badut ya kalau siang nah kalau malam saya kuliah malam kuliah ya, saya kuliahnya malam kalau saya kalau siang bekerja sama ambil coba. dia bisa bagi waktu bang ya, ya? bisa bagi waktu iya, iya, iya. jadi kerjanya ada dua nih bang ya ada kerja utama ada, terus yang sampingannya badut ya bang kalau untuk badut ini bang dalam satu minggu biasanya berapa kali panggilan biasanya kalau untuk panggilan badut kadang nggak menentu bang tidak menentu ya tidak menentu kadang satu minggu itu satu ada tiga kali satu minggu tiga kali ya ada juga sampai empat kali sampai empat kali ya, alhamdulillah kadang sampai empat kali sampai empat Badut JM Pekanbaru. Oh JM Pekanbaru. Ya, Singkatannya apa itu bang JM? Itu kalau JM itu Job Marcos. Job Marcos. Ya, nama saya kan Marcos nih. Uh -huh. Nah jadi itu saya ambil yeah. Job Marcos. Ya. Gitu. Oh biar mudah diingat bang ya. Iya, iya, ya biar pekerjaan Marcos bang ya. Job Marcos. Marcos itu, ya. iya, iya, iya. iya. Luar biasa. Uh, kan abang sambil kuliah nih. Iya uh, benar. Gimana cara membagi waktunya maksudnya gimana kenapa pilih wirausaha ibaratnya kan biasanya kan anak kuliah kan fokus kuliah nih pak iya benar uh, nah, abang gimana nih kok bisa pilih berwira sambil usaha gitu ya sebenarnya seperti ini bang kalau kita namanya bekerja kita bekerja terus itu kan itu pekerjaan itu kan nggak ada habisnya ya. jadi di sana juga kan kalau kita bekerja itu kan kalau setiap gajian itu kan awal bulan ya. setelah awal bulan kan ibaratnya gaji itu kan habis Benar. nah jadi kalau kita kerja sambil usaha sambil kerja kan kita membagi waktunya juga nih jadi kenapa saya ambil ini apa namanya kuliah sambil bekerja juga yeah. sambil saya ngambil job badut juga ya itu sebenarnya tergantung dengan diri, diri saya oh. kenapa saya ambil itu itu kan untuk mencukupin biaya saya kuliah oh. di sini saya ngontrak kan saya iya. kos itu mau bayar kos bayar makan juga iya. ya kan jadi untuk kita pergi kuliah dan bayar banyak biaya-biaya yang lainnya jadi kenapa itu makanya saya terjun ke dunia bisnis ya supaya bisa mencukupin iya. nanti kalau uang apa kerja hmm. itu saya ambil untuk hmm. biaya kuliah saya hmm. sepatu nah untuk makan saya sehari-hari saya mau ibaratnya apa namanya bayar uang buku atau apa itu jadi saya ambil dari job saya bisa juga untuk mengirim orang tua di kampung jadi dirantau orang ah. bekerja berbisnis untuk bantu orang tua, orang tua juga ya, orang sangat indah sekali ya teman-teman iya. jadi abang ini seorang mahasiswa sudah niat mulia bantu orang tua uh, selain bantu orang tua nih bang apa ah. motivasinya job Marcos ini bang usaha job Marcos ini ya untuk ya, motivasi, untuk saya, ya, motivasi saya sampai bisa mau rela jadi badut gitu bang selain untuk orang tua selain untuk orang yang terutama itu untuk diri saya sendiri hmm. untuk saya diri saya sendiri nanti kehidupan saya untuk kedepannya hmm. kehidupan saya kedepannya untuk seperti apa gitu kan hmm. mungkin dengan adanya bisnis saya di badut ini saya hmm. bisa membantu orang lain juga hmm. dan saya juga membantu bisa saya sendiri dan orang tua saya di badut ini kan saya ini bisa setidaknya sedikit itu membantu teman-teman saya di kuliah jadi mereka yang nggak kerja mereka saya bawa untuk jadi badut nah jadi bisa saya ibaratnya memperkerjakan mereka untuk bayar kuliah mereka atau ibaratnya untuk bayar kos mereka itu untuk membantu orang lain jadi luar biasa Bang Marcos jadi dia niatnya wirausaha adalah pertama untuk masa depan yang Bang ya, iya, masa depan dirinya sendiri sudah dia siapkan dari sekarang yang kedua adalah membantu orang tuanya bang ya. yang ada di kampung yang ketiga adalah untuk membantu sesama teman kuliahnya ya, bang ya untuk dapat, mendapatkan lain. Ya. income ya. ini luar biasa ini sangat contoh sekali bang ya uh, boleh dikasih bang uh, eh, pesan-pesan untuk teman-teman yang nonton Oke buat teman-teman yang nonton video ini sebenarnya motivasi saya untuk jadi badut ini sangat ya sangat-sangat luar biasa. Yang pertama itu saya bisa membantu orang tua saya di kampung. Jadi selain saya kuliah, saya bisa membantu orang tua saya. Yang kedua itu saya membantu teman-teman yang mungkin yang belum bekerja atau teman-teman yang di kuliah itu belum ada kerjaan jadi saya sering bawa mereka untuk jadi badut juga itu bisa membantu mereka juga yang ketiga itu untuk diri saya sendiri untuk diri saya sendiri supaya kedepannya itu kehidupan saya lebih baik di usaha baduy ini atau usaha apapun itu itu ada ya apa namanya naik turunnya jadi kalau saya di pribadi di baduy itu ada baiknya ada nggak baiknya ada pesan kesannya juga itu ya, udah selama tiga tahun ini baduy jam ini berdiri jadi itu banyak sekali yang saya temui di suka dukanya ya. yang pertama itu kalau sukanya itu banyak ya sukanya itu jadi kalau di sini kita bisa menghibur orang lain dan menghibur juga teman-teman lain dan selain kita bisa menghibur orang lain itu saya bisa mendapatkan hasil ya bisa mendapatkan hasil dari badut ini bisa dari badutnya bisa dari sulapnya juga bisa jadi dekorasi itu banyak ada juga yang orang buat pakai dekorasinya jadi di situ saya mendapatkan hasil bisa bayar kuliah bisa ngirim orang tua dan bisa untuk saya sendiri ada juga itu dukanya ya duka beberapa ya selama tiga tahun itu banyak sekali dukanya di badut ini mungkin yang dukanya setelah mereka yang pakai jasa kita ada juga yang nggak puas dengan hasil kita ada juga yang ada juga kalau kita pergi keluar kota itu udah jauh-jauh ya kita jalannya jauh hasilnya juga lumayan gitu ada juga yang orangnya juga enak ada juga yang nggak enak juga gitu kan yang nengok orangnya mungkin mereka kurang puas dengan pelayanan kita tapi selain itu kita tetap komitmen aja di dalam usaha usaha apapun mungkin usaha dari badut atau usaha kalian yang udah jalan sekarang ini kalau saya sih di badut itu saya kok konsisten aja walaupun saya ini apa udah berdiri lama tapi masih banyak juga suka dukanya saya tetap konsisten aja untuk kedepannya itu lebih baik daripada sekarang ini Ya, Bang ya, ya. pengalaman selama tiga tahun ya Bang ya. Berarti <clears throat> untuk mengelola suatu acara udah ahlinya lah Bang ya. Insya Allah. Misalnya ini Bang, ada ah. penonton nih, ah. pengen ada acara di rumahnya untuk acara anaknya mau ulang tahun atau acara segala macam gimana cara menghubungi untuk gitu? menghubungi kita ya iya benar ya untuk menghubungi kita itu ada kita ada Facebooknya ada juga. Facebook ya bang ya, ada Facebook itu Facebooknya Badu JM Pekanbaru Badu JM Pekanbaru ya Badu JM Pekanbaru dan ada juga Instagramnya oh ada Instagramnya ada Instagramnya juga Instagramnya. itu Badut JM Pekanbaru. Badut JM ya, Pekanbaru ya, Badut juga, JM ya? Pekanbaru juga. Dan ada juga kita websitenya. Websitenya ada juga. Websitenya ada juga itu oh, sama juga badutjmpekanbaru.com www.badutjmpekanbaru.com ya. oke okay, jadi teman-teman kalau memilih teman Bang Marcos ya. silahkan bunyi ya Bang ya iya boleh oke okay. itu aja oke okay, Bang eh, bincang-bincang uh, bisnis kita hari ini terima kasih banyak Bang sudah sering berbagi dengan eh, teman-teman penonton di channel YouTube saya Ramadan. Oke. Okay. Terima kasih banyak. Terima ya. kasih banyak, Pak. Oke. Okay. Yuk.